よされ崩し八甲歩団霊踊りとご披露していただきますそれでは皆様お願いいたします 会の皆様でございました。どうも